हेलो गाइस स्वागत है आपका happy gaming for do YouTube channel में और आपको तो सभी को पता होगा कि पबजी मोबाइल क्राफ्टर इंडिया आ चुकी है और आज हम बताएंगे कि उसको कैसे डाउनलोड करना है सबसे पहले अपना आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए उसके बाद टाइप आपने टाइप करना है टैप टैप टैप टैप को टाइप कर कर उसके बाद ये ओपन हो जाएगी और फर्स्ट लिंक को ओपन कर लेना है आपने इस उसके बाद ये यहाँ से आपने डाउनलोड कर कर कर मैंने पहले से ही डाउनलोड कर रखा है और जो बैकग्राउंड नॉइस है उसको इग्नोर करना प्लीज़ और जो भी हमने डाउनलोड कर रखा है ये देख सकते हो आप हमारा टैप टैप ओपन हो चुका है बहुत अच्छे से इसको लोडिंग होने देते हैं और ये हमारा लोड हो चुका है उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर टाइप करना है बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो स्क्रीन पर और यहाँ पर टाइप करने के बाद ये देखिए बैटल ग्राउंड इंडिया मोबाइल आ चुका है और जहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है ये ये सिर्फ seven thirty nine M B का है के बाद ये देखिए हम ओपन कर लेते हैं ये बिल्कुल ऑन हो चुका है फेसबुक चले देख लेते हैं कि ये पुरानी आईडी चला पाता है या नहीं जैसे आप देख सकते हैं पर चूज़ करते हैं यार ये सही है ये हमारी ऑन हो चुकी है चलिए लोडिंग होने के बाद देखते हैं क्या आया है new Drag forward with your left. Swipe the screen with your right hand to control where you're looking. Oh, Next, pick up the firearm. Pick up the ammo. Press the target. Swipe tap right fire button to shoot. Check the crate. Pick up the scope. The enemy is to tap left fire button to shoot. Great work. Let's take a look at the rewards. Check the crate. Pick up the supply. Health recovery. The bandage can only restore up to 75 points of health. The blue zone has appeared. Tap the map to चलो शुक्र यार बाहर से जैसे कि आप सभी लोगों को you